Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda bir qiziq mavzudagi suhbatda xudo xohlasa to'g'ri mavzuni ko'rib chiqamiz. Men bugungi xudo xohlasa bu yilgi Ramazonda xudo xohlasa arxitekturani o'zi nimaga kerakligini hmm, sizlar bilan birga ko'rib chiqmoqchiman. Hop, bu da bu videoni dars ham deb bo'lmaydi. Bu faqat sizlarga savol berilinadi bitta. Misol har xil kuchli arxitektorlar bor shu kungacha yashab o'tgan hozir yashayotgan misol o'ylab ko'rganmisizlar hech arxitektura o'zi nimaga kerak degan savol yuzaga kelganmi kelmaganmi bilmadim ho'p shu savolni xudo xohlasa sizlar bilan ko'rib chiqamiz ho'p man hozir bu mavzuga o'zimni fikrimni berib ko'raman masalan arxitektura nima nimaga kerak deb e, aytiladigan bo'lsa hop bizada bir paytlar bir ming shu o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlarda amir temur degan e, bitta bobokalonimiz yashab o'tgan hop mana o'sha mashhur bitta gap bor agar bizani qudratimizni bilmoqchi bo'lsanglar biza qurgan binolarga qaranglar deb e, aytgan hop endi sizlarga savol shu e, gapda misol nima ma'no e, nima ma'noni misol e, oldinglar nimani ko'rsatib bo'ladi masalan amir temur quruvchilarni o'zini yollab qurolarmidi o'sha narsani yo qurolmasmidi yoki misol arxitektor quruvchidan nima farqi bor savollarni xudo hammasini o'rganib chiqamiz inshaalloh ho'p yana ho'p bu faqat sizlarga savol bilan Э, boshlanib savol bilan tugaydigan э, mavzu xudo xohlasa ham hamma misol э, o'zi yashaydigan uyi bor joyi bor o'sha uy joyida uyni o'zi umuman funksiyalari bor o'ziga kerakli bo'lgan estetik funksiya estetik funksiyalari bor masalan va asosiy majburiy bo'lgan funksiyalar bor ya'ni o'sha uy bajarish shart bo'lgan funksiyalar shu funksiyalar nimalardan iborat bularni hammasini xudo xohlasa keyingi darsda man o'zim aytib ketaman ungacha misol siz taxmin qilib ko'rishinglar mumkin xudo xohlasa bu juda qiziq mavzu bo'ladi juda qiziq nima desa bo'ladi darslik ketma ketlik bo'ladi ho'p darslar qanchalik uzoq cho'zilishini bilmayman keyingi videoni qachon olishimni ham aniqini bilmayman to'g'risini aytadigan bo'lsam chunki bu yerda mavzu juda chuqur arxitekturani hech kimga o'rgatib bo'lmaydi o'zi <clears throat> chunki arxitektura bu hammani e, o'zini e, qonida jonida bor bo'lgan narsa faqat o'sha narsani tashqariga chiqarib bilish kerak ho'p chunki e, har bitta odamda bo'lgandekdeki hammada misol o'zini misol chiroy degan narsasi bor sizni chiroyingiz bilan misol mani chiroy degan tushunchalarim to'g'ri kelmasligi mumkin man bir biriga qarama qarshi narsa ham bo'lib qolishi mumkin hop kimgadir yoqar lola kimgadir gul shaydosi degandekdeki o'sha arxitekturada ham xuddi shunaqa narsa bu yerda asosiy rolni sizni o'zingizni misol nima desa bo'ladi hmm, o'zbekchasiga bilmadim o'rischasiga vkusiz katta rol o'ynaydi ho'p misol mana shu narsalardan kelib chiqib sizlarni xudo xohlasa arxitekturadagi ah, potensiallilarni xudo xohlasa o'zinglar uh, ochasizlar bu xudo xohlasa videolarni ketma ketlik foydali bo'ladigan umiddaman inshaalloh hammaga ho'p misol uh, boshida o'zi kelib chiqishini aytib ketadigan bo'lsak boshida uh, agar mana bu tarixchilarni gapiga quloq soladigan bo'lsak odamlar g'orda yashagan deb aytishadi agar g'orda yashash misol komfortniy bo'lgan bo'lganda haligacha g'orda yashayotgan bo'lishimiz mumkin bo'lar edi lekin e, inson har doim komfortga qarab intilgan shu sababli misol keyinchalik e, man tarixiy e, arxitekturani tarixini ochib o'rganib chiqadigan bo'lsanglar fil suyaklari va filni terisi qoplangan har xil binolar turar joy binolari topilingan bularni hammasi hozir miloddan avvalgi ancha o'sha ming yillar oldingi topilmalar hop saqlanib qolgan bularni o'rganib ko'rsanglar bo'ladi hozir aniq ma'lumot aytolmayman sizlarga chunki bu ma'lumotni ko'rganimga ancha bo'ldi hop shunaqasiga sekin sekin rivojlanishni boshlagan hop keyin ma'lum bir e, vaqtlarga kelib orada bir xil narsalar ko'payib ketib qoldi hozir bizada ayniqsa juda ko'p kuzatilinadi hop arxitektura bilan san'atni va quruvchilikni uchalov alohida yo'nalishligini va arxitektura quruvchilik bilan san'at ikkalovini birlashtirishini biz tushunib olishimiz kerak. hop bizada juda ko'p mijozlar bilan muammo bo'ladigan narsa. Misol, ochchasiga aytadigan bo'lsa o'zini uyini ular muzeyga yoki nima desa bo'ladi ana hmm. suvenir sotadigan do'konlarga aylantirib qo'yishadi ochchasiga yetadigan bo'lsa hamma yog'iga уже yevropada misol oddiylashishga qarab ketilayotgan bo'lsa odam komfortiga qarab ketilayotgan bo'lsa ekologiyaga shunga o'xshagan narsalarga qarab ketilayotgan bo'lsa bizada hammasi xuddi o'shani teskarisi ya'ni hop o'n oltinchi 16 o'n oltinchi asr demaylik misol ikki ming yil oldin qurilgan binolarda ishlatilgan lepkalarni ham kerak bo'lsa yopishtirishga harakat qilishadi o'sha kichkina joyiga ham mana shu narsalar hammasini xudo xohlasa o'zinglar tushunib hop binoni o'zi asosiy bajarish kerak bo'lgan uchta nima desa bo'ladi talabini ko'rib chiqib xudo xohlasa o'zinglarni birinchi loyihalarni qilib ko'rasizlar degan umiddaman inshaalloh hop bu darslar xudo xohlasa foydali bo'ladi inshaalloh hop bugun shu mana shu savolni sizlarga beraman arxitektura nimaga kerak bir sizlar ham o'ylab ko'ringlar va javobinglarni kommentariyalarda yozib qoldirsanglar bo'ladi xohlasanglar guruhda yozib qoldirishinglar mumkin hop bu darsdan xudo xohlasa ketma ketligini davom etamiz inshaalloh hop oxirida hop sizlar bilan bitta loyihani misol turar joy binosi deymiz ana bitta uy misol e, loyihasini tugatamiz inshaalloh hamma o'zi misol e, eskiz qilib hamma narsasini e, o'ylab inshaalloh ko'rib chiqadi keyingi darsimizni mavzusi o'sha sizlar bergan javobinglarga qarab xolis kommentariyada berilgan javoblarga qarab inshaalloh ko'rib chiqamiz uni ham keyingi darsimizda o'sha turar joy ya'ni uylarni funksiyasi qanaqa bo'lishi kerak o'shalarni man e, o'zim sizlarga tushuntirib ketaman inshaalloh hop nimaga aynan olyapman e, misol odam o'zini uyidan boshqa hech qayerda o'zini erkin his qilolmaydi bu e, psixologlar tomonidan ham boshqa olimlar tomonidan ham e, hisoblangan misol eng e, qimmat eng lyuks mehmonxonada ham e, o'zingizni misol uyingizdagidek his qilolmaysiz erkin his qilolmaysiz shu narsa sababli aynan shu o'zinglarni misol orzuinglardagi uyinglarni xudo xohlasa chizib ko'ramiz inshaalloh to'g'ri o'shani loyihasini qilib ko'ramiz chizishni man hech narsasini misol o'rgatmayman hammasi texnik narsalar hop texnikani o'rganmasa bo'ladi lekin arxitekturani hech kim hech kimga o'rgatolmaydi bu fakt hop buni misol men aytayotganim yo'q buni e, Zax Hadid ham aytgan, Frank Lloyd Wright ham aytgan, misol arxitekturani hech qanaqasiga o'rgatib bo'lmaydi. ho'p shu sababli e, hamma harakat o'zlardan bo'ladi. hop bu darsda foydali bo'lish bo'lmasligi hammasi o'zlarga bog'liq no e, bizlar tomonidan xudo xohlasa hamma o'sha o'zimizda bilgan va bilmagan ma'lumotlarni ham xudo xohlasa o'rganib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz ho'p yana shu joyda bitta qiziq e, narsa esimga kelib ketdi hop eshitganmisizlar yo'qmi bilmadim e, frank loyd rayt degan bitta e, qadimda arxitektor o'tgan u o'zini uyi misol o'ziga yoqmaganligi sababli uni ustiga oyna qoplagan hop haligi oynani keyin misol yoritish boshqani muammolari bo'lgan joyda misol qiziq bitta narsa bo'lgan chin yuvayotgan paytda rakminaga kirib tisni yuvayotgan paytda lamchilik kuyib qoladi uyda remont qilayotgan bo'ladi o'zi mana bu пристройка e, qilib rasaxunu qilib qurgan hop ha frank geri ekan uzr adashibmi hop lampochka kuyib qo'yganda qo'lidagi bolg'a bilan e, tomni teshib o'sha yerda chiroq tushiradi o'sha anaqasiga oti esimdan chiqib qoldi binosiga va e, o'zi o'sha biza hozir o'rganib qolgan klassikadan qochib o'zini yangi usulini kasb qilgan lekin e, dekonstruktivizm degan e, shu mana shunaqa qiziq qiziq voqealar bilan xudo xohlasa e, davom ettirib ketamiz inshaalloh hop lampochka qo'yib qo'ysa bo'larmidi bo'lardi lekin e, lampochka qo'yib qo'ygan bo'lganda misol buni ham xudo xohlasa keyingi dars mavzusi bu hozir aytib ketmayman yillik misol har bitta narsani e, xarajatga misol arxitektura iqtisod bilan san'at keyin komfort mana shu uchalovini e, birlashtira olish kerak ho'p iqtisod misol sizlar tasavvur qilinglar uy qurdinglar ho'p uy qurdinglar umuman oyna qo'ymadinglar masalan ichiga ho'p oyna qo'ymaganlardan keyin sizlarda keyingi muammolar kelib chiqadi masalan eng birinchisi uyda havo almashmaydi ya'ni oynani ochsanglar misol havo kiradi oynani yopsanglar havo kirishni o'qitaydi aslida oyna bo'lmagandan keyin sizlarni xonanglar misol eng birinchi navbatda shamollatilinmaydi ho'p bunaqa joyda odam nima desa bo'ladi erkin yasholmaydi shu sababli hmm, bu joydan tezroq chiqib ketishga harakat qiladi keyingi sababi masalan chiroq yoqasiz bosiq qilasiz misol ventilyator qo'yib havoni almashtirayotgandirsiz bosiqayotgandirsiz konditsioner qo'ygandirsiz Hop, chiroq har bitta uyga qo'ygan chirog'ingiz sizga misol yiliga qanchadir kilovatt, nechadir minglab kilovatt e, energiya sarf bo'lishiga olib keladi. Bu sizlarga to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarga olib keladi. Mana mana shu narsalarning hammasini yechimini shu e, arxitekturani o'zida xudo xohlasa ko'rib chiqamiz. ho'p e'tiborlar uchun rahmat. Xudo xohlasa keyingi yana videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.